السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم يا شباب كيفكم شو أخباركم إن شاء الله بخير آه، طبعا اليوم راح نجرب لعبة CS:GO 2 Counter-Strike Global Offensive 2 طبعا في عنا هلا access للعبة آه، راح العب game سريع gameplay ممكن العب team deathmatch لانه ما حدا من الشباب عنده ال version هاي تبعت اللعبة آه، بقى ما عم بقدر العب معاهم وطبعا اونلاين الشباب كلها معرقين راح فوت على ال practice العب مع ال bot ات راح ارفع ال level تبعيتهم شوي وارجيكم ال gameplay وان شاء الله يعجبكم هذا المقطع لا تنسوا الاشتراك وال like يا شباب وتدخلوا على ال Discord الرابط مثبت في اول تعليق او موجود في الوصف لو عندكم اي اسئله اي استفسارات خبروني اكتبوا لي في التعليقات او ابعتوا لي على server ال Discord. let's go to it.